Сегодняшний день на нашем треке будет самый интересный с точки зрения содержания контента. Почему? Потому что сегодня у нас есть возможность показать прекрасные кейсы от наших заказчиков и партнеров. Как будет обстоять сегодняшний день? Сначала две сессии подряд у нас выступают заказчики и партнеры со своими кейсами. Далее панельная дискуссия после обеда. И потом тренинг, на который я вас всех обязательно приглашаю. Тренинг будет интересный. А кроме того, что будет интересным контент, я по-прежнему приглашаю вас в нашу группу, Ямерскую. Вы видите на нее ссылку, периодически она здесь проходит. Можно сделать, сфотографировать через QR-код, можно через ссылку зайти. Если вдруг проблемы со входом, такое иногда случается с некоторых адресов, адресов пожалуйста, подойдите ко мне, я вас руками добавлю. И еще одна прекрасная вещь, которую можно сегодня сделать и получить. Вы знаете, что на ресепшене у нас есть а, бланки оценки. Стоит всего лишь заполнить бланк оценки, вы получите памятный сувенир на всю жизнь в виде прекрасной оранжевой футболки. Пожалуйста, сделайте это. Нам будет очень приятно получить вашу оценку. Итак, прекрасного дня. Представляю вам Романа Солди... Э, как правильно? Солдатенков. Солдатенкова и Сергея Королева. Приветствуйте. Спасибо, доброе утро. А, Мороз и солнце – день чудесный. Собственно говоря, спасибо еще раз, что собрались. Мы с руководителем IT а, компании «Кадолия» расскажем о своем опыте внедрения Office 365, постараемся опустить какие-то такие классические преимущества от Office 365 и расскажем вот то, что называется свой собственный опыт – вот примерно так мы начинаем обычно презентацию для заказчиков, а, чтобы как-то показать вот эту расхожую фразу о том, что мир поменялся, мы показываем вот такую фотографию. Это а, папский конклав, Ватикан, 2005 год. Если посмотреть справа внизу, можно заметить один несчастный мобильный телефон. А вот эту вот картинку вчера вы, наверное, уже видели – это, собственно говоря, тот же папский конклав, но уже в 2013 году. И тут, куда ни посмотри, мы везде заметим мобильные телефоны, планшеты, другие-другие а, девайсы. Мир ли поменялся? Ну, можно и так сказать. Но мы внутри компании считаем, что прежде всего поменялись люди – на сегодняшний день пользователи, они уже не готовы мириться с тем, что они придут на работу в 9.00, включат свой персональный компьютер, почитают свою электронную почту, в 18.00 этот компьютер выключат, ну и уйдут с работы, забыв про нее. На сегодняшний момент пользователи просят большего. Пользователи готовы использовать свои собственные мобильные телефоны, свои собственные планшеты. Они просят IT-службу только об одном – о том, чтобы она обеспечила нормальную работу всех IT-сервисов внутри компании на этих устройствах. И мы для себя решили, что э, наиболее ценными и наиболее, наверное, адекватными нашему предложению по Office 365 э, клиентами будут компании, которые отвечают вот трем таким большим-большим тезисам. Первый тезис – это компетенции сотрудников как средство производства. Что это значит? Это значит, что мы ценим компании, в которых люди работают головой – то есть это компании, в которых а, сотрудник грамотный, адекватный, он ценится гораздо больше, чем а, менее компетентный сотрудник. Да? И э, этому сотруднику нужно обеспечить лучшие IT-сервисы, чтобы его компетенции по максимуму использовать, чтобы получать от этих компетенций какое-то конкурентное преимущество. Следующий тезис – это распределенные офисы и актуальная мобильность. В основном мы смотрим на компании, у которых есть офис не только в Москве, а, а даже если офис только в Москве, почему бы этой компании не а, обеспечить, скажем, торговым представителям возможность работать не из офиса? Почему, в конце концов, не разрешить секретарю, который вдруг заболел, поработать из дома? Почему э, отнимать возможность у руководства компании в командировке проверить электронную почту, оставаться со своими документами, э, просматривать какие-то новости внутри компании? И третий тезис э, – долгосрочные проекты с корректными идеями и планами. Что мы тут имеем в виду? Мы смотрим на компании, которые действительно предлагают своим клиентам решение каких-то реальных проблем – то есть это не компании-однодневки, это не компании, которые продают какие-то э, странные, не очень понятные продукты, это не компании, которые занимаются какими-то темными схемами. Потому что у этих компаний, к сожалению, конкурентных преимуществ нет, а, они им и не нужны, собственно говоря. А, значит, и Office 365 он им, конечно, будет полезен, но не в той степени, в которой он будет полезен настоящему бизнесу, который каждый день работает, каждый день задумывается над собственной эффективностью. Опять-таки, э, к разговору о долгосрочных проектах. Если компания рассчитывает в течение двух-трех недель что-то провернуть и закрыться, да, офис 365, он тоже ей поможет, да, потому что не нужно покупать лицензии, не нужно строить свою IT-инфраструктуру. А, но мы все-таки рассчитываем, что компания пришла всерьез и надолго, и с каждым месяцем, с каждым а, годом они будут получать от Office 365 все более и более ощутимые преимущества. На сегодняшний момент это клиенты-новаторы, то есть это компании, которые первыми пришли в облако, это компании, которые решили рискнуть и мы считаем, что этим риском они себе обеспечили большое-большое конкурентное преимущество. Одной из таких компаний, э, которая послушала, прислушалась к нашему предложению, стала компания «Кадоли». А компания «Кадуль» — это я э, ее представляю. Я хотел сказать вот о чем, что на самом деле <clears throat> большого риска не было, когда мы взялись за офис 365. А более того, было а, скажем, большое удовлетворение, что этот продукт нам предложила IT, а, компания IT-партнер, и это было очень-очень кстати. Поясню. Но ну, в частности, а, для того, чтобы было понятно о нашей компании, что это такое. Вот э, это накладывает отпечаток на требования и, следственно, на нашу удовлетворенность. Во-первых, это компания, состоящая из нескольких офисов в различных регионах. А, наши офисы растут а, буквально каждый год, прибавляя по 5, 10, 15 человек. То есть это а, растущий такой бизнес. И кроме того, мы строим, застраиваем поселки близ городов. И сейчас это 7 регионов, и сейчас активным является вот 6 наших проектов. И управляющая компания, находясь в Москве, должна Э, управлять, контролировать, направлять, обмениваться опытом, э, организовывать обмен этим опытом и постоянно держать на контроле э, бизнес-показатели. И, естественно, поток коммуникаций очень велик. И это не open space, когда мы находимся в одном пространстве, можем бросить фразу или там переговорить в курилке и так далее, что тоже создает дополнительные скажем, а, возможность передачи информации. А сделать так, что вот эти наши, <clears throat> ну, можно сказать, 14 офисов, потому что в каждом городе еще, там, а, есть в городе, есть за городом строительная площадка, и все это нужно создать ощущение того, что мы рядом, мы вместе. Так вот, э, чтобы пояснить, почему Office 365 стал а, очень даже кстати, мы исходили из того, что уже работали на продукте Microsoft. То есть до того э, мы для себя сделали сразу выбор, что мы работаем 1С, это наше бизнес-приложение, которое мы генерируем первичную документацию, и э, продукты Microsoft, это офис, офис-продукты, Э, которые были привычны для наших сотрудников. Э, мы делаем опору именно на компанию крупнейшую, э, содержащую в себе огромный потенциал разработок и стремящуюся к тому, чтобы все эти инструменты соединить в единый комплекс. Поэтому наше доверие к Microsoft, оно было изначальным. Вот это доверие не было обманутым, потому что <clears throat> вот сами продукты – они позволяют э, спокойнее, скажем так, и более качественно нам, IT-службе, представлять бизнесу этот сервис. На самом деле, <laughs> вот э, генеральный директор э, рассматривает топ-менеджмент в, своей, в нашей компании и всех сотрудников как ресурс, который он имеет право эксплуатировать круглосуточно. И больше того, что есть как бы на рынке, мы не предложим наша IT-служба этой девелоперской компании. Поэтому будем находиться в тех же условиях с конкурентами, что и остальное. Но на сегодняшний день мы это конкурентное преимущество уже будем иметь и будем им пользоваться активно настолько, насколько это позволит нам ситуация, в том числе и политическая. По сути, офис 365, он вписан в стратегию экодолия, да, но если, не дай бог, завтра там кто-то рубильничек вниз, ну, соответственно, все равно компания продолжит работать. И... Да, с тем же подходом и будем ждать просто предложения на рынке. И все. Э, доброе утро, коллеги. Вопрос про мобильные устройства. Э, пользователи э, у вашей компании используют собственные мобильные устройства или вы все-таки снабжаете их каким-то более-менее стандартным оборудованием? Мы обеспечиваем мобильными устройствами своими, было у нас э, из общего количества, сейчас у нас 173 лицензии, как бы пользователи, да, а, было три пользователя, которые захотели работать на своих устройствах. Это не представило никакой проблемы в связи с этим. Но политика у нас была, э, что мы вот до сегодняшнего дня именно на корпоративных устройствах, с тем, чтобы, опять же, обеспечить бесперебойность. Мы брали модели, которые мы выверили, и с тем, чтобы IT-службы, так как у нас своей нет фактически, а это аутсорсинг, причем аутсорсинг, который IT-компания внешне могла быть любой, а это значит стандартизация этих устройств, стандартизация ПО, который мы ставим, полностью лицензированное ПО, которые мы ставим, никаких там э, воровных серых и так далее. Мы решили, что это наиболее надежный способ работы, поэтому мы выбирали э, надежную модель, давали в руки и были уверены, что эта модель будет э, спокойно работать и будет генеральный директор в любое <laughs> время сможет достать этого человека или, скажем, топ-менеджер, который... Тогда продолжая вопрос, э, э, который вытекает из предыдущего, что с телекоммуникационным контрактом, как вы им управляете, потому что вопросы последней мили и доступа к сети никуда не делись. И что с данными, если пользователь покидает организацию? С данными? Да, ну... теми, <clears throat> которые остались на устройстве а у нас на устройстве фактически не остается, потому что мы э, что делаем? У нас э, данные, что это такое если себя представляет? Это, во-первых, Exchange, как бы, да? Поэтому мы просто вырубаем как бы это дело. А перед тем, как увольняться и ему получить э, самое, мы все его данные как бы от, с его устройств, это три человека у нас было, как бы мы удаляем. А если мы говорим про данные в виде файлов, то у нас э, стратегия такая, что все держать на сетевом, э, сетевой папке сервера локального, который он есть, с доступом удаленным опять же. То есть получается почта почтой остается, а файлы он должен держать на сетевых дисках. То, что он движется, скажем, в командировках, как бы это тот минимум, который может быть. Но мы почему говорим, все, если он подписывает контракт, он подписывает сразу при устройстве на работу, что вот у него, ну это, говорю, было всего три да, момента. Он подписывал бумагу о том, что все, компьютер как бы перед, э, используется для служебных целей, и, следовательно, им полностью распоряжается сама компания. То есть это не его личный компьютер. Поэтому мы можем в любое время зайти, можем в любое время на его компьютер удален, можем удалить, можем закрыть, можем все что угодно. Когда он подписывает э, уже обходной листок при увольнении, мы как бы ему возвращаем этот компьютер. Я могу дополнить только тем, что в Office 365 есть очень простой и очень удобный механизм. А, там есть временные пароли, так называемые, которые генерит сам Office 365. То есть вы всем приложениям на компьютере на телефоне задаете временные пароли. А, если, не дай бог, потерялся телефон либо ноутбук, эти пароли просто в браузере вот прям удаляются, и, соответственно, человек, который этот ноутбук нашел, он ничего не получит. Поэтому ну, в этом плане офис 365, он гораздо надежнее, чем какие-то вот другие альтернативные решения. И гораздо проще даже с точки зрения не айтишников. Потому что пользователь, он сам может понять, что такое временный пароль. И каждый адекватно грамотный пользователь, он понимает, что информация, она должна быть защищена. Но от того, что какой-то злоумышленник решил какие-то нехорошие действия выполнить, э, тут уже IT-политики компании должны соблюдаться. У нас группа поддержки, у эти партнеры целая, и поэтому <laughs> подсказывает Дмитрий. Дайте Дмитрию микрофон. <laughs> Дмитрий – это наша техническая экспертиза. здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Надо Э, я инженер по Office 365, по облачным сервисам компании. Э, я хотел сказать, что если э, сотрудник хочет навредить, то есть вот, ну там, испортили ему жизнь, и он при увольнении хочет там данные компании куда-нибудь удалить, то в Office 365 на корпоративных э, тарифных планах есть такая услуга, как э, досудебное удержание. То есть администратор по там, указанию руководства, просто, ну, условно говоря, ставят галочку, и если сотрудник удаляет данные, они никуда не денутся. Он будет думать, что он их удалил, но на самом деле они останутся. И руководство всегда сможет эти данные достать. Да, это очень важно для это, ну, публичных ну, компаний. Плюс... И наши клиенты ну, просят иногда такое сделать. Это вот, ну, как бы компанию обезопашивает в каком-то плане. То есть можно, можно, ну вот как бы кап такой делается. Сотрудник думает, что удаляет, вредит, а на самом деле не получается. Есть еще такой момент, что можно застраховаться политиками Exchange Online от э, пересылки конфиденциальной информации. То есть если э, Exchange будет видеть, что в письме какая-то связка слов отправляется, да, которую вы можете назначить, он просто не даст отправить это письмо. То есть такие инструменты есть. Вот мы, когда говорим удобные инструменты в нужный момент, а, мы в это вкладываем как раз-таки все-все-все возможные ситуации. То есть если вы внутри компании процессы правильно прописали, а мы это все настроили как партнер, а, у вас в дальнейшем никаких а, вопросов возникать не должно. Там, хочет навредить сотрудник, не хочет, случайно он это сделал, не случайно, информация все равно осталась у вас. Коллеги, сейчас прошу прощения, но это крайний вопрос. Вы можете продолжить задавать свои вопросы нашим уважаемым коллегам в Ямере. Вы видите, что беседа идет, пожалуйста. Есть возможность задать столько вопросов, сколько есть, и получить исчерпывающий ответ. Коллеги подключены, смогут дать вам полный развернутый ответ. И мы ждем вашу презентацию, выложенную к нам в Ямер. Хорошо? Конечно. Спасибо. Еще один вопрос. А, извините, Крайний вопрос как раз вот этот вот будет. Э, вопрос возник э, в связи именно с тем, с вашей, с вашей особенностью, что у вас много, как вы сказали, небольших офисов, вот, по 10-15 человек распределенных, э, централизованные ресурсы. Вот, собственно говоря, вопрос состоит в том, насколько остро при переходе на офис 365 перед вами стал вопрос апгрейда или Э, создание альтернативных э, каналов связи, именно офисов, э, обеспечение их связи с интернетом. Насколько это стало для вас сложным и затратным? И второй вопрос, тоже, наверное, в этой же струе. Во что вам обошлось обеспечение? Ну, может быть, новые компьютеры потребовались, допустим, под рабочие места для работы с Office 365. Что-то еще вы телефонами своими Э, обеспечивать людей, может быть, так сказать, из-за того, что необходимо обеспечить их работу с Office 365. То есть э, перед руководством э, насколько серьезный бюджет возник из-за внедрения Office 365? Да, вопросы понятны, но я повторюсь, что на самом деле в 2012 году мы уже имели все сервисы на офисе 2010. И единственное, что у нас был э, локальный портал, то есть э, SharePoint, который мы э, экспериментально там поставили, собирались развивать. У нас был Skype, то есть это как бы не относящееся да, к этому. И у нас был офис 2010, то есть комплект. А все, что сервис, я говорю, с Skype и офис, и мобильные устройства – а, э, ноутбуки, я имею в виду, и коммуникаторы, да, и проблемы с последней мили, которые мы решали именно через радиоканал, допустим, если это ну, будка, скажем, а, с четырьмя э, технарями, которые сидят на стройплощадке, и офис, допустим, где-то. Мы их обеспечивали уже интернет-каналом. То есть это не относится к Office 365 как дополнительные требования. Мы, единственное, что я говорю, бюджет, который мы заложили – на 2013 год, а, а, он уже включал в себя все необходимые затраты, связанные с лицензированием исключительно, только лишь. Ничего. И когда Office 35 только лишь поступил к нам предложение, мы сказали, о, да это еще можно на аутсорсинг и Exchange отдать сразу. То есть из бюджета мы вычеркнули э, покупку серверов, просто вычеркнули это <laughs> и все. Как бы. И плюс еще мы получаем массу плюсов, которые на уровне интеграции как пакет. И возможность еще и лицензирования просто включать и отключать. Потому что у нас дышащий состав растущий. Мы можем не на год включить сразу, а просто включили еще, включили еще. И ежемесячные счета, которые нам Microsoft выставляет, как позволяет нам очень гибко э, планировать бюджет. Вот мы получили не дополнительные проблемы, а снятие массу вопросов и гибкость э, как бы, управления этого. Потому что, вне зависимости от того, Office 365 никаких дополнительных требований к нам не наложил с точки зрения технических. Это больше связано было с операционной системой 8, э, которой мы переходили. Там просто нужно было у некоторых моделей нарастить оперативную память. Вместо 4 — 6. Что-то более надежно там работало, и все. Потому что мы работаем, в общем-то, с браузер-инструментами в основном, если мы говорим про онлайн. Коллеги, огромное вам спасибо. Прекрасное выступление. Спасибо. Спасибо.